Uhali gani tena mfuatiliaji wa Stein TV, asante kwa wewe ambaye umesha subscribe YouTube chaneli yetu mpaka sasa, na kama bado unaweza ukafanya hivyo kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Basi kwa kufanya hivyo utakuwa unaungana nasi moja kwa moja. Sasa tumeona mwitikio wa ngoma ya Harmonize ya Single Again kutoka kwa watu wa mataifa mbalimbali ulimwenguni si watu maarufu tu, bali hata wasio maarufu wameshiriki challenge nyingi zaidi. Tuliona mastaa kutoka nchini Nigeria kama Davido na mchekeshaji Sabinus, nao walionyesha hisia zao kwenye ngoma hii ya Harmonize. Mara hii imemfikia father of Afrobeat na si mwingine bali ni Don Jazz. Msanii na mtayarishaji wa muziki kutoka nchini Nigeria, Don Jazz ameonyesha mapenzi yake kwenye ngoma hiyo, ambapo ameonekana akiisikiliza kwenye challenge moja ya TikTok ambayo aliifanya na kuiposti huko. Mafanikio ya Harmonize ambayo tumeyaona akifanya show zake huko Marekani huenda yakafunguka zaidi baada ya kuona mwitikio wa ngoma hii ikifika sehemu nyingi sana za ulimwengu. Harmonize ameweka kipande hicho kwenye ukurasa wake wa Instagram na kuandika maneno haya: Ladies, big boss don't jazz he is not ready to commit after ASAP took bad girl Lil don't wall baba I'll find another Rihanna for you from Tanzania, you won't be single no more. Huo ndo ujumbe wa Harmonize akimwambia bana achane na Rihanna baada ya ASAP Rocky kumchukua. Sasa yeye atamtafutia Rihanna mwingine kutoka Tanzania na kamwe hatojutia. Hiyo ni namna tu ambayo Harmonize anaonyesha kwamba, lakini pia anafurahi kuona wakongwe kama hawa kwenye muziki, lakini pia watu wakubwa ambaye anasimamia wasanii wengi sana kwenye lebo ya Marvin Record anasapoti kazi yake hiyo. Huenda taratibu ukawa ni muunganiko mzuri sana wa kutengeza uhusiano kati ya muziki wa East Africa na West Africa. Kwa kufanya hivyo, basi tusubiri tuone nini Harmonize atachukua hatua baada ya reaction hiyo kutoka kwa Don Shiriki nami kwenye comment hapo. Mimi ni Mr igo Meki Mchane, mpaka wakati mwingine.